Что, Дамир, хочешь купить 5 кокорублей? Оформляй заказ. А теперь пошел нахуй, хуй, долбоеб, я тебя наебал на 400 рублей. Что маленький Дамирка плачет? Ха-ха-ха-ха-ха-ха, я лободяй номер один, пойду куплю жижу на вейп за эти деньги. Видите этого тупого еблана? Давайте разнесем ему кабину, пока он не вышел из рейда и не продал валюту. Ха-ха-ха-ха, получай по ебалу тупая свинья читерская.